No, no, va bene, mettimi il tubo, va bene, va bene. Adesso ho pagato tutto io. Si apre qualcuno, è venuto con me. Ah, apri, apri, domanda. Ho fatto il gesto che poi faccio lì. Guarda, ma poi ci mi faccio allora, lì. Sassano, voi anticipiamo noi, vai tranquillo, mi fa piacere anticipare. No, è calda. Però già se sei problemi. Muore appetito. Ah sì, no, ti preoccupare. Buon appetito. Il formaggio. Elena? No.